Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ React-ում կարելի է ստեղծել կոմպոնենտներ։ Ինչպես ենք ստեղծում կոմպոնենտը, դե հիմնականում ստեղծում ենք մի հատ առանձին ֆայլ, չէ՞, անվանում ենք ինչ որ անուն, հա, որը անպայման պետք է ուրեմն սկսի մեծատառով, օրինակ world Հետո ուրեմն անում ենք sense մի բան, հա, ստեղծ export ենք անում ինչ որ ֆունկցիա, որի անունը էլի անպայման մեծատառով է սկսում, դա մեր կոմպոնենտի անունն է, հա, եւ վերադասում ենք ինչ-որ JSX։ Եվ հետո իրեն կարող ենք օգտագործենք, օրինակ մեր app-ի մեջ, մոտավորապես այս բան, գրում ենք world, իրան անպայման իհարկե պետք է import անենք եւ խնդրեմ, եթե մենք ուրեմն իրեն ստեղծենք այստեղ, ինքը հայտնվում է էկրանի վրա։ Այդ ամեն ինչը parse է, այդ ամեն ինչը գիտենք։ Մի հատ փոճուր դետալ միջև շարնակելը, դա նաև որ տեսնում եք, որ ստեղ ուրեմն մենք վերադասեցինք այս h1-ը եւ h2-ն փաթաթած մի հատ div-ի մեջ։ մեջ բայց միգուցե մեզ պետք չի այս div-ը։ Մենք ոնց կարող ենք այս այս h1-ը եւ h2-ը վերադասենք առանց div-ի։ Եթե իրան հանենք, մենք խնդիր կունենանք։ Ինչու՞, որովհետեւ React-ը չի թողում, որ մենք վերադարձնենք մի քանի բան։ Ինքը կամ թողում է, որ մենք վերադարձնենք մի հատ զանգված, որի մեջ կան component-ներ եւ element-ներ, կամ մի հատ component կամ element, որի որի մեջ կամ իր տակ կան ուրիշ ինչ որ element-ներ եւ component-ներ։ Այսինքն sense անել կարելի է, որտեղ մենք վերադասում ենք այս div-ին, որի մեջ կան h1 եւ h2։ Բայց ասենք թե այս div-ը մեզ պետք չի։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք ուղակի այս sense անենք։ Սա նշանակում է ոնց որ դադարք element, ինքը կոչվում է document fragment։ Ինքը element է, սովորական DOM-ի element է, բայց եւ ինքը երբեք չի նկարվում էկրանի վրա։ Ինքը ոնց որ երբ որ ավելացնում ենք իրեն DOM-ին, ինքը մի տեսակ ոնց անհետանում է։ Այսինքն հիմա եթե ուսումնասիրենք HTML-ը հիմա կամ DOM-ին, մենք կտեսնենք, որ ուրեմն կա ուրեմն մեր ծրագրի, մեր app-ի div-ը եւ ամիջապես h1f2, այն մեջտեղի div-ը ել չկա որտեվ ինքը հիմա document fragment է, որը ուղղակի գոյություն չունի DOM-ի մեջ, ինքը անհետացել է։ Դա է սա է։ Եթե մենք ավելացնեինք այս div-ը, եթե օրինակ պետք լիներ մեզ Okay, խնդիր չկա։ Հիմա արդեն կտեսնենք, որ կա ուրեմն մեր ծրագիրի div-ը, հետո այդ այդ առանձին div-ը, որը հիմա այլևս fragment չէ եւ իր տակ արդեն h1, h2։ Հիմնականում, եթե պետք չի ինչ-որ element, անիմաստ պետք չի իրեն օգտագործել, հա, եթե մեզ պետք չի այս div-ը, անիմաստ պետք չի իրեն ստեղծել, ավելի լավ է օգտագործենք ուրեմն document fragment, այսինքն դադար element-ներ։ Okay, այդ գիտենք։ Լավ, հիմա բացում է, որ կա բացի ֆունկցիայից, կա եւս մի մոտեցում, թե ինչպես կարելի է ստեղծել React-ի component։ Այս մոտեցումը ավելի հին է եւ շատ ավելի քիչ է օգտագործվում, բայց երբեմն կարող է հանդիպել, կարող է ինչ-որ պրոյեկտի վրա աշխատեք, որը դեռ օգտագործում է այդ մոտեցումը, այնց որ արժի իրեն հասկանալ, որպեսզի ապագայում չխճճվեք։ Ինչպես է դա արվում։ Ուրեմն ոչ թե ստեղծում ենք ուրեմն function, այլ Անում ենք այսպես, export default, դա մնում է նույնը, բայց ոչ թե ստեղծում ենք ֆունկցիա, այլ ստեղծում ենք class կամ շաբլոն, class։ Իրեն նույն ձևի անվանում ենք, օրինակ world։ Էլի անպայման պետք է մեծատառով սկսի, եւ ինքը պետք է ժառանգի React-ի component-ը։ Ինչ է React-ի component-ը? Component։ Ուրեմն component, մի րոպե։ component I սա է, ուրեմն կոմպոնենտը դա տենց կլաս է, որը գտնվում է React գրադարանի մեջ, որին մենք մեր կլասը պետք է ուրեմն ժառանգի։ Արդեն տեսնում եք, որ հոպ կլաս, ժառանգել, ես ինչ խուճուճ բաներ են, ելի եմ ասում, սա հին մոտեցումներ, նոր մոտեցումը ուղղակի ֆունկցիա եք գրում եւ անցնում եք ձեր գործով։ Բայց հին մոտեցումը ստեղծել շաբլոն կամ class, որը ժառանգում են կոմպոնենտից, եւ հետո ինքը իր մեջ պետք է ունենա render ֆունկցիա։ Այսպես։ Որը պետք է վերադարձնի JSX-ը, որը կնկարվի էկրանի վրա, հենց որ եկեք սա ուրեմն կոպի անեմ։ Եվ դնեմ ստեղ։ Կմբան։ Եվ հիմա ինչպես տեսնում եք, մեր ուրեմն world-ը, որը դեռ օգտագործում է app-ը, նույն app-ը, ասենք ինք երբ որ մենք օգտագործում ենք component-ին, ոչ մի տարբերություն չկա, component-ը մնում է component, բայց ինքը կարելի է ներքից ստեղծվի կամ որպես ֆունկցիա, կամ որպես class։ Լավ, okay, այսքանը հասկացանք, որ կարելի է ուրեմն ստեղծել component-ը class-ով։ Իսկ state-ը ոնց ենք ղեկավարում use state չկա, ընդհանրապես hook-եր չկան, այլ կա հետևյալը, ուրեմն ստեղ կարող ենք ստեղծենք մի հատ constructor, որը ընդունում է props, այդ n ինֆորմացիանը, որը ուրեմն տրվում է մեր կոմպոնենտին, ստեղ անում ենք super props, props, որպեսի ծնողի, այսինքն այս class-ի constructor-ը աշխատի, եւ ստեղ մենք անում ենք հետևյալը, this.state մի հատ դատակ object Okay, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ղեկավարած state, մենք ստեղծում ենք միած state object եւ կապցնում ենք իրեն մեր, ուրեմն այդ նոր ստեղծված object-ին, this-ին, հա, s object-ին, որի մեջ հիմա մենք աշխատում ենք։ Okay, <clears throat> այդ state-ը ունենք։ Հիմա ինչ, դե կարող ենք օրինակ նախնական state անունի դնենք իր մեջ, name tolini dadark text, ուստեղ մենք կարող ենք իրեն նկարենք։ Օրինակ, ստեղ hello-ի տեղը մենք կարող ենք անենք sense, հետո անենք this.state.name։ Կամ բան։ Եվ եկեք գրենք Ruben օրինակ ստեղ, եւ հիմա եթե refresh տանք, կտեսնենք Ruben World, չէ՞։ Ruben World. Okay, ուրեմն կարդալ state-ից շատ པարզ է, անում ենք this.state get ինչ ուզենք։ Մենք նաեւ իհարկե կարող ենք destruct անենք state-ին, այսինքն կարող ենք անենք const name this.state եւ ուղղակի նկարենք name-ին։ Հա, սա sense է կարող ենք անենք, խնդիր չկա։ Երկուսն էլ կաշխատի։ Լավ, իսկ ինչպես կարելի է ուրեմն state-ը փոխել։ Հետևյալ ձևով, նայեք Եկեք ստեղ ստեղծենք մի հատ input input type äh, type whoop, whoop, whoop, text value թող լինի name on change թող լինի ուրեմն event ուրեմն նայեք ինչ ենք անում this dot set state փոխանցում ենք մի հատ object եւ անում ենք name-ը թող լինի event.target.value մի րոպե այսպես մի րոպե մի վարքյան մի հատ ահա sense մի րոպե մի հատ ֆորմատ անեմ մի քիչ որ ավելի հեշտ հասկացվի ահա այդքան բան այս ինչ է ստացվում որ value-ին տալիս ենք դե հիմիկվա արժեքը այդքանը པարզ է այսինքն state-ի հիմիկվա արժեքը այդ པարզ է չէ իսկ եթե մենք ուզում ենք փոխենք մենք պետք է օգտագործենք այս this.setState ֆունկցիան this նշանակում է s object-ը, այսինքն բարձում է, որ set state-ը արդեն կա, ինչի, որտեղ իրան ժառանգում ենք այս շաբլոնից, հենց որ ինքը արդեն կա։ Կանչում ենք this.setState եւ փոխանցում ենք իրեն մի հատ object, որի մեջ դնում ենք այն փոփոխությունը, որ մենք ուզում ենք, որ state-ում լինել։ Այսինքն այս բaragայում ուզում ենք, որ name-ը փոխվի, չէ՞։ Այսինքն հիմա եթե մենք ստեղ բռնենք, սկսենք գրել, խնդրեմ, ամեն ինչ աշխատում է, ինչպես որ ենթադրում ենք այսինքն ոչ թե սկսում ենք Ruben-ից, այլ դադակ տեքստից օրինակ, ու հիմա սկսում ենք տպել եւ ամեն ինչ աշխատում է։ Okay, ուրեմն state-ը ստեղծելը անում ենք այսպես, state-ը կարդալը անում ենք այսպես, state-ը փոխելը անում ենք այսպես։ Հիմա ավելին ասեմ, պատկերացեք state-ի մեջ նաև կա age, տարիք, չգիտեմ, 99 տարեկան <laughs> օրինակ։ Ամ մնա այստեղ, եկեք այստեղ նկարենք եւ տարիքը եւ անունը եւ տարիքը age մի րոպե եկեք destructure-ում հանենք age-ը ահա հնչեմ հիմա եթե sense անենք ու սկսենք գրել հնչեմ կա անունը եւ 99 հիմա նկատել եք որ ստեղ անում ենք set state եւ փոխում ենք անունը age-ը չի փոխվում դա շատ կարեւոր է որովհետեւ set state-ը տակից ոնց է աշխատում ինքը միայն փոխում է այն ինֆորմացիան որը իրեն տրվում է այս օբյեկտի մեջ մնացած ինֆորմացիան որը կա state-ի մեջ մնում է ինչպես կար հմ կարևոր է։ Այսինքն մոտավորապես ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք state-ը փոխում ենք, ինքը նկատում է, որ state-ը փոխվում է եւ նորից կանչում է մեր render ֆունկցիան, հավաքում է ամենավերջին մեր ուրեմն React component-ները կամ JSX-ը եւ թարմացնում է DOM-ը, այսինքն update-է անում, հա, մեր ինֆորմացիան։ Իսկ ինչպես են հասանելի տրված property-ները կամ props-ը Դե constructor-ի մեջ props-ը հես է, այս object-ը, որը տրվում է դրսից ու իր մեջ ունի բոլոր ինֆորմացիան, որը փոխանցվել է մեզ, իսկ render-ից կամ ցանկացած ուրիշ ֆունկցիայից նա հասանելի է այսպես, կարող ենք անենք this.props եւ օրինակ destructor-ով իրանից հանենք ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ say something Օրինակ հիմա մենք փորձում ենք say something-ը հանենք props-ից եւ նկարենք էկրանի վրա։ Օրինակ say something։ Բայց այդ say something-ը պետք է փոխանցենք, նենց որ եկեք գնանք app.js-ի մեջ եւ ստեղ փոխանցենք say something-ի արժեքը որպես մի րոպե, ահա, խնդրեմ, Armenia rocks։ Ինչ որ sense մի բան։ Եվ խնդրեմ Armenia rocks հեսա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք երբ որ ստեղ օգտագործում ենք component-ին, փոխանցում ենք մի քիչ ինֆորմացիա, որը գնում է մտնում է այս props-ի մեջ եւ այդ props-ը բացի constructor-ից, որտեղ որ բարձր հասանելի է այս փոփոխականը, նաեւ հասանելի է this-ով։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք this.props ստանանք այդ props object-ը եւ իրենից կարդանք այն ինֆորմացիան, որ մենք ուզում ենք եւ իհարկե նկարենք էկրանի վրա։ Okay, state-ը հասկացանք, props-ը հասկացանք։ Էլ ինչ կա, թե վերջին ու ամենակարևոր դետալը դա component-ի life cycle-ն է։ Ինչպես մենք իմանանք երբ է եղել mount-ը այս component-ի, այսինքն երբ է ինքը առաջին անգամ render-արվել, ինչպես իմանանք երբ է նա unmount-արվելու, այսինքն երբ են ինքը ոնց որ ջնջվելու, հանվելու մեր համակարգից, եւ ինչպես իմանանք երբ է նա թարմանում, երբ է նա update-արվում։ Մենք այդ ամենին մենք կարող ենք հետևենք հետևյալ ֆունկցիաներով։ Նայեք։ Այս ֆունկցիաները էլի կան component-ի մեջ, որ ինձ մենք փոխում ենք ու ասում ենք, չէ, օ, մենք ուզում ենք, որ մեր վարիանտը աշխատի, հա, մեր component-ի mount-ը եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչ է ստացվում, որ component-ը աշխատում է հետեւաձևով։ Ուրեմն React-ը երբ որ առաջին անգամ ստեղծում է իրեն, constructor-ն է կանչում։ Հետո ուրեմն կանչում է React-ը render ֆունկցիային, որպեսի առաջին անգամ ինքը ստանա մեր նախնական ոնց որ մեր DOM-ի իրավիճակը, հա մեր JS-ը, եւ գցում է DOM-ի մեջ եւ այդ ժամանակ նա կանչում է component did mount որովհետև արդեն ոնց որ մեր component-ը mount է արվել, հա։ Հենց որ եթե ստեղ գրենք console.log mounted օրինակ, չէ, եւ ուրեմն refresh տանք ստեղ, ինչպես տեսնում եք, ստեղ գրված է mounted մի անգամ, որովհետև առաջին անգամ, նախնական անգամ ինքը ոնց որ նկարվեց էկրանի վրա։ Հիմա ամեն անգամ կամ props-ը կամ state-ը փոխվի, react-ը reax-ա կտա նրան։ Եվ ինքը մտածում է՝ մի րոպե, արժի մի հատ էլ render ֆունկցիան կանչել, թե չէ։ Որպեսզի իմանա արժի թե չէ, նա կանչում է should component update ֆունկցիային նոր props-ով եւ նոր state-ով։ Եվ ստեղ մենք որոշում ենք։ Եվ մենք եթե վերադասնենք ստեղ true, ինքը update կանի։ Եթե ստեղ մենք վերադասնենք false, ինքը update չի անի։ Այսինքն օրինակ ստեղ հիմա ես եթե սկսեմ տպել Ես հիմա տպում եմ, բայց ոչինչ բան էկրանի վրա չի փոխվում, որովհետև մենք իրեն ասել ենք, որ ամեն անգամ ինքը փորձում է թարմացնել, մենք ասում ենք, չէ, պետք չի թարմացնել։ Հետևաբար էկրանը չի փոխվում։ Իրականում ստեղ դե պարզ է, ուղղակի return false չենք անի, մենք կստուգենք ինչ որ ինֆորմացիա props-ի կամ state-ի մեջ, եւ եթե իրոք այդ փոփոխությունը նենց բան է, որը էկրանի ոնց որ պիքսելների հետ կապ չունի, անիմաստ է նորից render-ը աշխատացնել, հետեւաբար հետևաբար կվերադառնանք false, մնացած բոլոր դեպքերում կվերադառնանք true։ Սա հիմնականում այս ֆունկցիան օգտագործում են optimization անելու համար, այսինքն որպեսի մենք նենց անենք, որ animast render ֆունկցիան չկանչվի, որպեսի ավելի արագ եւ ճկուն աշխատի մեր ծրագիրը բայց եկեք վերադասնենք ստեղ true, որպեսի ուրեմն սա մեր աշխատի, ինչպես տեսնում ենք։ Իսկ component-ed update-ը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ component-ը update արվի, եւ նաեւ կփոխանցի իրեն հին կամ նախորդ props-ը եւ նախորդ state-ը։ Հիմա կարևոր է հասկանալ, որ եթե մենք should component update-ում վերադասնենք false, component did update-ը չի կանչվի, չէ՞։ Ինքը միայն կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ should component update-ը վերադասնի true։ Հենց որտեղ եթե մենք դնենք sense եւ հիմա ստեղ սկսենք update անել, մի րոպե, եթե սա refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, տեսանք մի հատ mounted, եւ հիմա եթե մենք ստեղ սկսենք տպել, ինչպես տեսնում եք, update-ը բավականին շատ անգամ կանչվում է։ Եվ իհարկե component will unmount-ն էլ կա, որը կկանչվի այն ժամանակ մի անգամ, երբ որ այս component-ը ուրեմն ջարդվի, հա, երբ որ իրեն ոնց որ unmount արվի, երբ որ React-ը իրեն հանի DOM-ից եւ գցի աղբը։ Այդքան բան եւ ահա խնդրեմ ինչպես կարելի է ուրեմն ստեղծել React component ոչ թե ֆունկցիայով, այլ class-ով, բայց ելի եմ ասում։ Ապագայում երբ որ դուք նոր component-ներ ստեղծեք, լավ կլինի օգտագործեք ֆունկցիաներ եւ հուկեր, քանի որ հիմա ոնց որ դա է ընդունված։ Բայց ելի գիտակցեք, որ այս երկրորդ մեթոդը կա, օգտագործելով կլասեր, եւ ապագայում եթե կոդի մեջ տեսնեք դա, արդեն մոտավորապես կհասկանաք ինչ է կատարվում։ Այդքան բան հույսով եմ բարձր էս ամեն ինչը, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ